ያገርሽ ነው ያገርሽ ነው በስም ታረሳሉኝ ኩርበሬ ምጣዬ ምንጃለኝ የጠፉ ገበሬ አለማየሁ ሲሳ ይባላለሁ። የምንጃር ሸንኮራ ወረዳ የግብርና ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው እዚህ አርሶ አደር ጓሮ የተለያዩ አትክልቶችን እያለማ የሚጠቀም አርሶ አደር ጋ ነው የምንገኘውና እንደምታዩት ጎመን፣ ና ሌሎችንም አትክልቶች እያለማ ተጠቃሚ እየሆነ ያለ አርሶ አደር ጋ ነው ያለ ነው። ዩመርን ይባላለሁ። የምኖረው ቡለስላሴ ቀበሌ ነው። ጎጡ አብዮት ፍሬ ታገኘው ስዩም ይባላለሁ። የምኖረው አብዮት ፍሬ ነው፣ ቦሎ ስላሴ ቀበሌ። እሺ እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ያው አንተ ጋር የተሻለ የጓሮ አትክልት እንክብካቤ ስላለ እሱን ለማየትና ለመደገፍ ነው። እንዴት ነው ስራ? እሺ የጓሮ አትክልት ስራ እንግዲህ ቆንጅዬ ነው። አሁን ጎመን ተክያለሁ፣ ቃሪያ ተክያለሁ፣ ሰላጣ ተክያለሁ። እንደዚህ የጓሮ አትክልት ቲማቲም ተክያለሁ፣ ድንች ተክያለሁ። እነዚህን ከቤቴ አልፎ ለገበያ በማውጣት የቤቴን ወጪ እሸፍናለሁ ማለት ነው። አትክልት በመትከልህን ወይም ደግሞ በመዝራትህ ምንድን የተጠቀምከው ጥቅም? ይህንን አትክልት በመትከል ወይም መዝራት የተጠቀምኩት ጥቅም አንደኛ ለቤት ምግብ አቅርቦት አቅርብ ያለው ሁለተኛ ለገበያ አቅርብ ያለው እንዲሁም ለአንዳንድ ለመወዳቸው የስራ ባልደረቦችም ጓደኞችም በስጦታ መልክ እንደዚህ ከቤት አልፎ የመስጠት እንትንን አግኝቼበታለሁ። ዘመድ ታፈራበታለሁ። ያው ዘመድ አፈራበታለሁ፣ ጎረቤት አፈራበታለሁ። እንደ እናንተ መሰል አርሶ አደሮች አሁን ምንድን ነው የምትመክሩት? እንደኛ አይነት አርሶ አደር የምንመክረው እንዲያውም እኔ ምንም አልሰራሁም ብዬ ነው እንትን ምለው ከእኔ የበልጥ እንዲሰሩ ነው መክራቸው እኔና ጥቅሙን ወደ ስራ ሲገቡ እንደሚያዩት ይህንን ነው እኔ መመክራቸው። እሺ እኛ ቤት የወንድ ስራ የሴት ስራ የሚባል ነገር የለም። ልጃችን እንኳን ጭምር ሁለታችን እዚህ ጎናችን አድርገን ነው እየሰራን ቤታችን የምንደጉመው አትክልት የምንንከባከበው ማለት ነው። ስለዚህ ጓሮ አትክልት ስራ ላይ ባለቤትም ትሳተፋለች፣ አንተም ትሳተፋለህ። እቤትም ደግሞ አንተም እሷም በጋራ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ቤትም አብረን በጋራ ነው የምንሰራው ያለውን ነገር። ለሌላው አርሶ አደር የምመክረው ሁሉም በትብብር ይህን የአንተ ሳይባባል የጓሮ አትክልት ትንሽም ትሁን ቦታዋ ትንሽም ትሁን እሷ ላይ ያለችዋን ነገር ለጥቅም አውሎ ለሌላ መትረፍ መቻል አለብን። ሁልጊዜ ሁሉን ነገር ከገበያ ሳንገዛ ከቤት ያለውን ነገር ብንጠቀም የተሻለ ነው። እንግዲህ ጓሮን እንዳየነው ተክሎችን ቀን የሰራው ግን እንደው ጎመኑን እስኪ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ እንዴት ነው የሰራው? እስኪ ንገረኝ። እሺ፣ ይህንን አትክልት መጀመሪያ ሳዘጋጀው ሶስት ጊዜ ታርሷል። በአራተኛው ነው የተከልኩት እና እነዚህን ጎመኖች ስተክል ርቀቱ ከ35 እስከ 50 ሳንቲ ባለው ርቀት ነው የተከልኳቸው። ምክንያቱም ሰፋ ብሎ የመያዝ chance አለው፣ ቅጠሉ የመስፋት ባህሪ ስላለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኩትኳቶ የኮተኮትኩት በተተከለ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው። ሁለተኛውን ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ ደግሜ ወፍሬዋለሁ። ጓሮ እንደመሆኑ መጠን ቀን በቀን ነው የማየው። በቀለክ እንደ አይን ብሌም ማለት ነው። ሁልጊዜ ነው የምከታተለው። የተባየ ምናምን እንደዚህ የተለየ ነገር ካገኘውም የባለሙያ ድጋፍ በማገኘው እንትን ልክ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከጎመን በተጨማሪ በስፋት የምሰራው ቲማቲም ነው። ቲማቲሙንም እንዲሁ ከሶስት ጊዜ እስከ አራት ይታረሳል። ይህ የሚተከለው ከአትክልት አትክልት ያለው ርቀት ከ35 እስከ 50 ሳንቲም ባለው ርቀት ይተከላል ማለት ነው። ልክ ይህንንም ቲማቲም እንደ ጎመኑ ቀን በቀን እያየሁ ባለሙያ ክትትል እና ድጋፍ በሚሰጠኝ እንትን ልክ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እሺ ቲማቲሙን የኩትኳቶ አገልግሎት የሚያገኘው ከሁለት ሳምንት እስከ ሶስተኛው ሳምንት ባለው ሳምንታት ወይም ቀናት ውስጥ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሶስት ሳምንት እስከ አራት ሳምንት ወይም እስከ አንድ ወር ባለው ቀናት ውስጥ ክትባቱ ያገኛል ማለት ነው። እሺ ይህ ቲማቲም መኮትኮት ያለበት ወይም ጎመኑ መኮትኮት ያለበት አንደኛ ምርታማነቱ እንዲጨምር ነው። ሁለተኛ አፈሩ ራሱ ባዕድ ነገር ስለሚፈጥር ሲቆፈር ነው ወደ ፀሐይ ላይ ሲወጣ የመሞት ባህሪ ስለሚኖረው አትክልቱን በቀላሉ አያጠቁትም፣ ፍሬያማ ይሆናል፣ ምርት ይሰጣል ማለት ነው። ማደርገው አንደኛ ለቤታቸው ይጠቀማሉ። ሁለተኛ ጤንነት ያገኛሉ በዚህ በአትክልት ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪ ነገር አካባቢው ላይ ስድ ግጦሽ አይኖርም። ምክንያቱም አትክልት ካለ ስድ ግጦሽ ይቆማል። አትክልቱ እንደፈለገው እንደፈለገ ይንሰራፋል፣ ያድጋል። ከዛ በኋላ ስድ ግጦሽ ይቆማል። በስነ ስርዓት የአፈር መከላት የአፈር መከላትን እንከላከላለን እንጠብቃለን ማለት ነው። እና ደግሞ በስፋት ቢሰራ አሁን አንደኛ ከሌላ ቦታ የሚመጣውን እንትን ኤክስፖርት የሚገባውን እንትን እዚሁ ባለው በአርሶ አደሩ በአርሶ አደሩ ማቅረብ ስለሚቻል የገበያውን እንትን እንደፈለግ ማመጣጠን ይችላል ማለት ነው። ይህንን የጓሮ አትክልት በመትከል ያገኘሁት አሁን የገበያ እንዲያውም አሁን ላይ ቲማቲም በጣም ውድ ነው። አንድ ሳጥን እስከ 1500 የሚሸጥበት አጋጣሚ ነው አሁን ላይ ማለት ነውና ይሄ ለቤት ለኔ ትልቅ ነገር ነው። በቃ ብዙ ነገር ደጉሞኛል፣ አትርፎኛል እና ይህንን አርሶ አደሩ አይቶ ቢጠቀም እንዲሁ የበለጠ ኢኮኖሚውን ያዳብራል እንጂ አይጎዳም። እንግዲህ የጓሮ አትክልት ጎመን ላይ መጀመሪያ እርሻ ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ማረስ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ ይህን ካረስን በኋላ የዘር እንዘራለን። ዘር ስንዘራ በሄክታር ከ500 እስከ 700 ግራም ዘር በቂ ነው። ከዛ ውጪ ምናልባት ከተክል ተክልና በተክሉ በፈሩ መካከል ያለው ርቀት ከስልሳ ከተክል ተክል ከፈር ፈር ደግሞ 45 ሴንቲሜትር የሚርቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግብአት አጠቃቀማችን ለጎመን ኮምፖስት ልንጠቀም እንችላለን። ከዛ ውጪ ተፈጥሯዊ ያልሆነ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ መዳበሪያ የምንጠቀም ከሆነ በሄክታር NPS 150 ኪሎ ግራም በሄክታር መጠቀም መቻል አለብን። ዩሪያ 75 ኪሎ ግራም በሄክታር እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ ይህን ካደረግን በኋላ ቀጣዩ የሚሆነው የአረም ስራ እንቅስቃሴ ነው። አረም እንግዲህ አንደኛ አረም ለጎመን ከተዘራ ወይም ከተተከለ ከ20 እስከ 25 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መታረም መቻል አለበት። ሁለተኛው አረም ደግሞ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ መታረም መቻል አለበት። ሌላው የተባይና የበሽታ አሰሳ ነው። ይሄ ምን ጊዜ የሚካሄድ ነው? ከተዘራም ከተተከለ ጊዜ ጀምሮ እስከ ምርት እስከሚሰበሰብበት እስከሚጠናቀበት ጊዜ ድረስ ጊዜ ያለ ገደብ ቅኝት እየተደረገ ክትትል መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ጎመን ከ63 ቀን እና ከዛ በላይ ባሉ ቀናት ውስጥ ለምርት ይደርሳል ማለት ነው። ይሄም ማድረግ ከቻሉ ሁሉም አርሶ አደሮች በየጓሯቸው ጎመን ማልማትና መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ቲማቲም ላይ እርሻው በተመሳሳይ ልክ እንደ ጎመን ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ መታረስ መቻል አለበት። የማሳ ዝግጅቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ዘር ስንመጣ ለቲማቲም በሄክታር ከ250 እስከ 300 ግራም ዘር መጠን ያስፈልገናል ማለት ነው ለአንድ ሄክታር። ከዛ ውጪ ከተክል spacing ኡ ወይም ደግሞ ርቀቱ መቶ ሴንቲሜትር በ40 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው ለቲማቲም። ከዛ ውጭ ግብአት ስንጠቀም የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ለመጠቀም NPS 200 ኪሎ ግራም ለሄክታር እንጠቀማለን። ዩሪያም በተመሳሳይ 200 ኪሎ ግራም ነው የምንጠቀመው ለቲማቲም ማለት ነው። አረም እንቅስቃሴ ላይ ቲማቲም የመጀመሪያው አረም ከ15 ከተተከለ ወይም ከተዘራ ከ15 እስከ 20 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መታረም ወይም መኮትኮት መቻል አለበት። ሁለተኛው አረም ወይም ኩትኳቶ ደግሞ ከ35 እስከ 40 ባሉ ቀናት ውስጥ መካሄድ መቻል አለበት ማለት ነው። የተባይና በሽታ ክትትሉ ሁልጊዜ የሚሆን ነው። ሁልጊዜም ክትትል ቁጥጥር ማድረግ መቻል አለብን። ከዛ ውጭ ምርት ቲማቲም ከተተከለ ወይም ከተዘራ ከ95 ቀን በኋላ ምርት መስጠት ይጀምራል። ከዛ ቀን ጀምሮ በጥንቃቄ ምርት አሰባሰቡ ሳይባክን እየሰበሰቡ ለገበያ ሊሆን ይችላል፣ ለቤት መጠቀም ይቻላል ማለት ነውና ቲማቲምን በዛ አግባቡ ከተጠቀምን ውጤታማ እንሆናለን ማለት ነው። ሁሉም አርሶ አደር ይሄን የሚጠቀም ከሆነ ከጓሮው እያመረተ እየቀጠፈ ቤተሰቡን የሚመግብበት ከዛ ውጭ ደግሞ ለገበያ የሚተርፍበት ስራ መስራት መቻል አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳያችሁት በጓሮ አትክልት ጎመንና ቲማቲም እንዲሁም ሌሎችም እንደሚለሙ አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጓሮ አርሶ አደር ቦታ የሚኖረው ከሆነ ልክ እንደዚህ ፓፓዬ፣ ማንጎ፣ ሎሚ ሙዝ እንዲሁም ሌሎችንም እያለማ መጠቀም መቻል አለበት። ይሄ እንግዲህ ትልቁ ጥቅሙ በተለይ በጓሮ በቅርበት ጠዋት ማታ እየወጣ አርሶ አደሩ ሊሰራው የሚችለው ሳይደክም መንገድ ሳይለፋ ግን ደግሞ በጓሮ በጠባብ ቦታ ብዙ ማልማት የሚችልበትና ለገበያ ማቅረብ የሚችልበት ቤተሰቡን መመገብ የሚችልበት ስለሚሆን በተለይ የጓሮ አትክልት ላይ በጣም አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ትኩረት አድርጎ አርሶ አደሩ ቢሰራ ጥሩ ነው። አብዛኛው አርሶ አደሮቻችን በተለይ ከጓሮ ሰፊ ቦታ አላቸው። ግን ይህን አይጠቀሙም። ያን አልፈው ጤፍና ስንዴ ለመዝራት ነው የሚወጡትና በተለይ ጓሮ ላይ ያለ የትኛውም ቦታ መልማት ይችላልና በተለይ ውሃ ሰንቀው ውሃ እንዲኖራቸው አድርገው ማልማት የሚችሉ ከሆነ በተለይ አርሶ አደር ገበያ ወጥቶ ጎመን፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም እንዲሁም ፍራፍሬም ቢሆን መግዛት መቻል የለበትም። ለገበያ ማቅረብ መቻል አለበት። እሱ አርሶ አደር ካላቀረበ ሌላው አካል ሊያገኝ አይችልም ገበያ ላይምና ይሄን ማድረግ መቻል አለበት አርሶ አደር። ሁሉም አርሶ አደር በየጓሮ ውሃ ኖሮት እንደዚህ ያሉ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እያለማ በተለይ ደግሞ በተለይ ደግሞ ከገበያም በተጨማሪ ቤተሰቦቹን መመገብ በተለይ እነዚህ አትክልትና ፍራፍሬዎች በርካታ ጥቅም አላቸው። ለምሳሌ አትክልቶች የቫይታሚን ሲ ያላቸውና እያንዳንዱ ሰው በሽታ እንዳይዘው ሊከላከሉ የሚችሉ ናቸው። ፍራፍሬዎችም ሌላም እጅግ በጣም በርካታ ጥቅም ያላቸው ስለሆኑ ይሄን መጠቀም መቻል አለብን። የአመጋገባችንም የሚቀይር ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሁልጊዜ ስጋ፣ ሁልጊዜ ጮማ የሚሆን ከሆነ ሄዶ ሄዶ በኋላ በሽታ ነው የሚያመጣው ብቻውን። ግን እነዚህ ቃሪያ፣ ጎመን፣ ቲማቲም እየደባለቅን የምንመገብ ከሆነ ልጆቻችንም እኛ የምንመገብ ከሆነ በእርግጠኝነት የተሻለ ጤናማ የሆነ ትውልድ አርሶ አደሩም ጤነኛ ሆኖ ጤነኛ ከሆነ ደግሞ ቀጣይ በርካታ ስራዎችን ለመስራት መንቀሳቀስም ስለሚችል መጀመሪያ ጤንነቱን መጠበቅ መቻል አለበት። ጤንነቱን የሚጠብቀው ደግሞ እነኚህን አትክልቶች እና ፍራፍሬዎች መመገብ ልጆቹንም እሱንም መመገብ ሲችል ነውና ይህን ማድረግ ከቻለ በእርግጠኝነት ጤናማ አርሶ አደር ከገበያ አትክልትና ፍራፍሬ የማይገዛ እና እንዲሁም እየሸጠም ጭምር በኢኮኖሚውን የሚደጉም አርሶ አደር መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን እንዳልነው አሁን ያለንበት አርሶ አደራችንን በማየት ሁሉም አርሶ አደር ወደ ተግባር ገብቶ ይህን ነገር ማድረግና መጠቀም መቻል አለበት ብዬ አስባለሁና ይህን ማድረግ ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ባሉ እንግዲህ በልዩ እየመጣሁ ጠይቃቸዋለሁ። እሺ እንግዲህ አትለዩን። እናንተ ስምሩ ነው እንግዲህ ጓሮ አትክልቱም የሚያብበው ለእኛም ፍሬ የሚሰጠው የእናንተ ምክር ሳይለየን ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። በሉ በርቱ። እሺ፣ ሌላ ጊዜ እንመጣለን። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። ሀገርሽ ነው ሰው ታረሳሉኝ ትጓት ኩርበሬ እምጣዬ ምንጃለኝ የጠፉ ገበሬ ታስሳ ከርሜ ታፈደደቀው እሱ አይደለችም ወይ ምንጃል ልጇቀው እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ እንደዚህ ሰው መርቶ አምርቶ ቤቱ መጠቀም ሲችል ገበያ ሄዶ ገዝቶ ሸምቶ ሌላ ነገር መጠቀም ልብስ መግዛት ሲገባው ሄዶ ገበያ አትክልት ገዝቶ ሲጠቀም ይገርመኛል። ይኸው እንደፈለገን እየተጠቀምን ነው። አንደኛ ቤት ስለሚመረት ሌላ ባዕድ ኬሚካል የለውም፣ እናውቀዋለን። የሰራነውን ለጤንነት ያሰጋል ብለን ምንም ነገር አንጠራጠርም። ንጹህ ነው። ያብረትን ስለምናውቀው ጥሬውን እንኳን ብንበላው ሌላ ባዕድ ነገር ስለሌለው ምንም ነገር በሽታ ታስተላልፍብን እኔም በዚህ ደስተኛ ነኝ። Thank you.